えー、そうですね1、1日目、2日目の試合を得た感想なんですけれども、やっぱりその1日目に関しては、やその自分たちの力を初日から出し切れないっていう部分が一番その大きかったですね。やっぱりそのスクリームではうまくいっていること、まあ、そもそもスクリームの結構感触も良かったんですけれどもあの本番でそれができないっていうのがその、1戦目の大きな敗因でしたね。そして2日目は まあ、そこ生かして、まあ、実際スプライス相手に非常にいいパフォーマンスができて、まあ、自分たちの実力を出せば勝てるんだっていうことを、まあ、認識できてそしてまあ ISG 戦に挑んだんですけれどもうんどちょっとまあ最後もつれてしまってちょっと負けてしまった形ですね。えー、ワールズにその2年連続参加したんですけれどもそうですねやっぱりその 日本と世界のレベルっていうのは絶対に近づいてきていると思うのでうーん何でしょうねやっぱりそのあと一歩足りないっていう部分がその日本が国際戦で勝つためには何かしらその <clears throat> あプレイング以外の部分でのその、うん、準備だったり、まあ、メンタル部分でのそういうトレーニングだとかその準備だとかそういったものも必要なのかなと今回痛感させられましたね。イスラスとの試合では そうですね最後うんまあ最後の一番最後の試合であ集団戦で負けてしまったんですけれどもうんまあ、やっぱり今思うとその正常な判断ができてなかったのかなと思いますね。やっぱり金、まあ、大会でもう本当に敗退か進出かをかけた戦いだったので <clears throat> その、まあ、エルダーもパロンももう何回も取り合いましたし最後の部分に関してはコールとしては簡単な部分だったんですけれども、まあ、その えっと、エルダーフィニッシュじゃなく、まあ、ファイト、まあ、相手が4人で当たってくるから、まあ、5対4でファイトしようっていう話だったんですけれどもちょっとファイトがうまくいきませんでしたね。で、えー、LCL チームがその、まあ、ワールズに参加することで、まあ、今回注目を集めたということで、えー、そうですね成長するために必要なことはやっぱりその国内の平均レベルの向上が 必要なのかなと思いますね。そのまあ、現状現状というか今年の LGL に関して言えばやっぱり僕らがその、まあ、ほぼ独走して勝った形になるんですけどもやっぱりその他のリーグを見ているとやっぱりそのトップチーム、まあ、特に、まあ、少なくとも23チームのそのトップチームがいつも上位争いをしているようなイメージがあるんですけれどもやっぱりその まあ、l g l まあ、LJL に限った話じゃないんですけどワイルドカードチームっていうのは1位が独走してしまうっていう形が非常に見受けられてその、まあ、例えば LCK だとそのいろんなチームがその気を抜けない戦いをしているわけじゃないですか。なのでそのそういったその気の抜けないライバルというか、まあ、そのリーグの平均レベルの向上が結果その日本代表のチームを強くするのかなと思いますね。 ヨーロッパで戦いを行うにあたって、えー、大変な面そうですね大変だったのは、まあ、やっぱりフライトが少し長かったですね結構アジア圏で予選が行われることが最近多かったんですけど、まあ、久しぶりに、まあ、ヨーロッパ圏に来ることになってやっぱりその時差と、まあ、飛行機っていうのはちょっと辛い部分はありましたねでもそれ以外の部分に関しては、まあ、あまり食べ物とかも普通に美味しいので、まあ、全然問題ありませんでしたね、えー、面白かったエピソード えー、っとエピソードうんちょっとあんま思い浮かばないですね、えー、そして最後まあ、えー、今年のシーズンが終わってということで、えー、今回はその、まあ、結果としてはその、まあ、負けてしまったんですけれども内容としてはそのスプライスに勝ったっていう点においてその日本は実力を示せたのか示せたのかなと思いますね。 やっぱりそのメジャーリージョンのチームに勝つっていうのは僕たちも嬉しいですしその見ている方々にもその期待を持たせられるのかなと思うので、うん、でもやっぱりその、まあ、結果として敗退してしまったのでその、まあ、自分たちのそのベストパフォーマンスをそのキープして安定して出せるようになるのが、まあ、国際大会で勝つのには必要なのかなと思いましたね。えー まあ、ファンの皆さんには期待も出せた上で負けてしまってちょっと期待を裏切る形にはなってしまったんですけれども、えー、でもその、まあ、現地の方々もたくさんその負けた試合でもすごい DFM コールとかもしてくれてとても嬉しかったですし、えー、もちろんその日本からの配信を見て応援してくださってる方々にも非常にその力を分けてもらったので、えー、これからも応援してもらいたいですね。ありがとうございました。